The following grows, they know I do to ignite me Call me CEO, I've been running shit right I'm taking snapshots Learning how to fall and get it I'm getting back up Always stand tall, don't sweat it I never back up I don't miss a thing, I'll regret it I'm always learning You could call me academic I'm always working Never been apathetic That energy is like a poison Needs a man, a septic 新的信号区已经出现，我们就在信号区内，可以好好休整一番了。 被击倒，消灭一个敌人。 一个敌人。 信号圈正在缩小。不用担心，我们已经在信号区内了。 受攻击 新的信号区已经出现，真是个好东西。信号区太远了，我们需要提前开始进圈。 一个敌人，已有半数参与者被淘汰。 一半的对手已被淘汰，不要掉以轻心。信号圈正在缩小，信号区太远了，快快快！ 很棒的载具，准备出发。敌人已被击倒。 新的信号区已经出现，淘汰一个。 信号圈正在缩小，信号区太远了，快快快！朝着补给箱方向移动。 新的信号区已经出现。 信号圈正在缩小。